Ok. Con Catalina, con Catalina. me está encantando hacer esto, me siento muy estúpida. Tan, tan, tan no son chéveres. Ah. a mí me encanta. Yo todos los lugares, los que yo en la vida me colgaron una culebra en el cuello. Uy, no, mi Y esas escamas, uy. No, no. A mí un poco ahorita que están todas pegadas. mariposo característico de Colombia. ¡Ay, qué divino! ¡Eso es hermoso! ¡Ay, ya! ¡Hola! Ay, hola hola Hola. Qué hermoso, ¿está preñada o recién parida? Estaba riboncita. Sí. Pero ellos, ellos sí son los reyes, ¿no? Los hipotes, sí. ni los tigres. Bueno, hagan algo divertido. Todos han algo divertido. y se acomoda y todo. Y el otro está relax. Ay, niño, está así como... Que suizo está bueno. Que me está bueno. Esa muñequita es mentira, mira la carita. ¡Hola! ¡Hola! Está posando. El tití del chocó. Deja botar tu comida mientras... Aquí, hola, es una familia, así lo ves. sí. Tiene su bebé. Estamos atravesando por el centro de los micos arañas para llegar al otro lado del parque. ya nos falta parte del zoológico y algunas atracciones que queremos ver. vamos que comer porque hemos caminado mucho y todos estamos como, porque necesitamos un descanso. Y subimos al segundo piso para comprar postres. Estas lámparas están hecha en arcilla. Miren qué lindo. Esta es una arca de Noé, estilo colombiano. porque se vino aquí donde las ardillas porque allá no tienen casa. No conozco bien las, la forma de hacer del guatín, pero es posible que se haya comido a la ardilla para conseguir casa. Oh, Disculpen, hemos eh, blasfemado. Con respecto al guatín, bueno, esta la lapa. Y el guatín sí está en su puesto, no se comió a la ardilla. Disculpa, No se mueve. Baby, asómate. es no como así. El pesa alrededor de tonelada y media. Ellos llegan a pesar hasta 4 toneladas, tiene 8 años. Llega. ¡Ah! ¡Hola! eso. ¡Ah! ¡Ah! <laughs> ¡Ah! ¡El show! sobre su letrero y explicación de qué soy. <laughs> Como Estamos diciendo que lo vamos a poner en Nine como el pájaro obvio. <laughs> el pavo autorreferencial, sí. Con una huellita. ¡Hola, pájaro! ¡Qué lindo! qué hermosa! Está como tomando agua ahí de la... Para sí, la algunos lugares más asquerosos del mundo. Sí. Llámala para este lado, su whisper. Catalina tiene un cuerpo a los está bravo, está diciendo como, no seas tan atrevido, este es mi territorio. <laughs> Mira que si se le echó. se le Si está pendiente, está... ¡Ay! Dios, estamos sea. <laughs> si je chante cette chanson-là Avec cet accent et sur cet air-là C'est moi pour faire galère que pour faire zebda Parce que vendre des disques est pas loin c'est sur la piste, je préfère le bistrot Si dans la ta technique, bah, je fais dans ses corps